عاشقی روی تبم هلاکی کوی تو عاشقی روی تبم هلاکی کوی تو دو زوی تبم یاری و خانه دو زوی تبم یاری و خانه مستایرت تو زورا وز یوسف تو زلیخا مستایرت تو زورا وز یوسف تو زلیخا تبی مرد که خدا یاری

باندن که برد که خون یاری